Hello, bekadre. Rinda kadre. Suda degelig rindfesta. Tá? Adre tira essa do begerlich atapendo. Ut. Ah, misma já sem casa, te tilia. Hello, bekadre.